लिनक्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम दर्ज झेल बातें सीखेंगे add user S U user mod user del I D D U D F मैं इस ट्यूटोरियल में उबंटू 10.10 इस्तेमाल कर रहा हूं आपको पहले से ही general purpose utilities in Linux tutorial देखने की जरूरत है जो कि इस वेबसाइट पर दस्तियाब है दिखाए गए कमांड्स बहम करने के लिए एडमिन एक्सेस होना जरूरी है चलिए पहले सीखते हैं कि किस तरह एक नया सारिफ यानी यूजर बनाएं एड यूजर कमांड हमारे लिए एक नया तस्दीक के साथ यूजर लॉगिन बनाएगा सूडो कमांड का इस्तेमाल करके हम जितने चाहें इतने यूजर अकाउंट शामिल कर सकते हैं चलिए मैं आपको सूडो कमांड का एक खाका देता हूं सूडो कमांड एडमिनिस्ट्रेटर सारिफ को एक कमांड को एक सुपर यूजर की तरह अमलाने की इजाजत देता है सूडो कमांड के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं हम ऑप्शन के बारे में इस ट्यूटोरियल में आगे जानेंगे चलिए अब नया यूजर बनाना सीखते हैं अपने कीबोर्ड से एक साथ कंट्रोल ऑल्ट और टी दबाकर टर्मिनल खोलें यहाँ मैंने पहले ही टर्मिनल खोल दिया है यहाँ कमांड टाइप करें sudo space adduser और एंटर दबाएं। यहाँ एक पासवर्ड देना होगा मैं यहाँ पासवर्ड एडमिन दूंगा और एंटर दबाऊंगा टर्मिनल पर टाइप किया हुआ पासवर्ड नहीं दिखता है लिहाजा हमें पासवर्ड एहतियात से टाइप करना होगा जब ये हो जाए एक मैसेज दिखाई देगी add user colon only one or two names allowed. चलिए डक नामी एक नया यूजर अकाउंट बनाते हैं कमांड टाइप करें sudo space add user space duck और एंटर दबाएं हमने डक नामी एक नया सार्फ बना लिया है एक नए सारिफ को बनाने के अमल में इस सारिफ के लिए एक अलग होम डायरेक्टरी भी बन गई है नोट करें कि सारिफ डक के लिए हमें एक नया पासवर्ड देना होगा अपनी मर्जी का पासवर्ड टाइप करें मेरी मिसाल में मैं डक टाइप करने जा रहा हूं अब एंटर दबाएं। नया पासवर्ड दोबारा टाइप करें सिक्योरिटी वजूहत और तोसी के लिए पासवर्ड दो बार पूछा जाता है अब नए सार्फ के लिए हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया है हमसे दीगर मालूम भी पूछी जाएंगी लेकिन अब के लिए मैं सिर्फ फुल नेम डक के तौर पर एंटर करूंगा और एंटर दबाकर दीगर मालूम खाली छोड़ दूंगा मैं इसे y दबाकर इसकी तोसीक करूंगा ये इस चीज की तस्दीक के लिए था कि तमाम मालूम सही हैं चलिए अब जांचते हैं कि क्या यूजर अकाउंट बना है ये करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ls स्पेस स्लैश होम और एंटर दबाएं होम फोल्डर में सार्फिन की फहरिस्त जाहिर करने के लिए ls कमांड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हमारा डक नामी एक नया यूजर बन गया है अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ अब दूसरा कमांड su है su का मतलब स्विच यूजर है ये कमांड मौजूदा सारिफ से दूसरे सारिफ में तब्दील करने में मदद करता है चलिए अब टर्मिनल में जाते हैं टर्मिनल पर command su space hyphen space duck type करें और एंटर दबाएं। अब आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा मैं यहां सारिफ डक का पासवर्ड टाइप करूंगा याद करें वो खुद डक था नोट कीजिए टर्मिनल गुजश्ता यूजर से जो कि हमारी मिसाल में डक है से नए यूजर में बदल जाएगा इस यूजर से लॉग आउट होने के लिए टाइप करें लॉग आउट और एंटर दबाएं। अब टर्मिनल मौजूदा सारिफ डक से लॉग आउट हो जाएगा और गुजश्ता सारिफ अकाउंट जो विनहाई है पर वापस चला जाएगा चलिए यूजर मॉड कमांड के बारे में सीखते हैं user mod command user mod command super user या रूट यूजर को दीगर यूजर अकाउंट्स की तरतीबा तब्दील करने के काबिल बनाता है जैसे कि पासवर्ड को बगैर पासवर्ड या खाली पासवर्ड में तब्दील करना वो तारीख जिस पर यूजर अकाउंट गैर फाल हो जाएगा इस कमांड की कोशिश करते हैं और देखते हैं मैं अभी टर्मिनल पर जाता हूँ मैं दिखाता हूँ कि किस तरह यूजर अकाउंट डक के लिए खत्म होने की तारीख मुकरर करें यहां कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें sudo space usermod space hyphen e space 2012 hyphen 12 hyphen 27 space duck और एंटर दबाएं यूजर अकाउंट खत्म होने की तारीख जैसा यहाँ कमांड में बयान करदा है ऑप्शन हाइफन ई की मदद से तय हो जाएगी अब आपने यूजर अकाउंट डक के लिए एक खत्म होने की तारीख मुकर्र कर ली है चलिए अब uid और gid कमांड्स के बारे में सीखते हैं id स्पेस हाइफन कमांड तमाम सार्फिन और ग्रुप्स की शनाख्त को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है सारिफ यानी यूजर की शनाख्त के बारे में जानने के लिए हम id स्पेस हाइफन u का इस्तेमाल करेंगे ग्रुप यूजर्स की शनाख्त जानने के लिए ये कमांड है id स्पेस हाइफन g चलिए इस पर अब काम करते हैं टर्मिनल पर टाइप करते हैं id और एंटर करते हैं अब हम सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर यूजर आईडीज और ग्रुप आईडीज देख सकते हैं सिर्फ यूजर आईडी जानने के लिए हाइफन यू ऑप्शन इस्तेमाल करें कमांड टाइप करते हैं डी स्पेस हाइफन यू और एंटर दबाएं अब हम सिर्फ यूजर्स की आईडीज देख सकते हैं अगर हमें यूजर्स का नाम जानना है तो पता करने के लिए id space hyphen n space hyphen u टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे अब हम यूजर्स के आईडीज के बजाय इनके नाम देख सकते हैं चलिए ग्रुप आईडीज के लिए कमांड सीखते हैं टाइप करते हैं id स्पेस हाइफन जी यहाँ हम ग्रुप आईडीज देख सकते हैं अगर तमाम मौजूदा सार्फिन के ग्रुप आईडीज देखना चाहते हैं तो टाइप करें D space hyphen capital G और एंटर दबाएं। नोट करें मैंने जी को कैपिटल हरूफ में टाइप किया है नतीजा खुद देखें अब सीखते हैं कि कैसे एक यूजर अकाउंट डिलीट करें इसके लिए हम user del कमांड इस्तेमाल करेंगे हम user del कमांड का इस्तेमाल करके एक यूजर अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं टर्मिनल पर इसकी कोशिश करते हैं यहाँ टाइप करें sudo space del space hyphen r space duck मैंने hyphen r ऑप्शन इस्तेमाल किया है ये यूजर को उसकी होम डायरेक्टरी समेत डिलीट करने के लिए है चलिए एंटर दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है अब सारिफ डक डिलीट हो चुका है इसको टाइप करके जांचिए ls स्पेस स्लैश होम और एंटर दबाएं। हम देखेंगे कि यूजर अकाउंट डक डिलीट हो चुका है मैं अब स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मुफीद कमांड्स हैं df और du df कमांड डिस्क पर मौजूद खाली जगह की मालूमात देता है और du कमांड एक फाइल ने कितनी जगह ली है इसकी मालूमात देता है तफवीज के तौर पर इन दो कमांड्स का इस्तेमाल करें और आउटपुट जानें चलिए टर्मिनल में जाते हैं मैं df कमांड का इस्तेमाल करके कुछ मुफीद ऑप्शंस दिखाऊंगा टाइप करें df स्पेस हाइफन h और एंटर दबाएं यहाँ ये फाइल सिस्टम का साइज और इस्तेमाल की हुई जगह दिखाएगा ये इंसान के पढ़ने लायक नस्ब शुदा जगह भी दिखाएगा अब du कमांड्स के साथ कुछ ऑप्शंस की कोशिश करते हैं इस वक्त मैं ये मान रहा हूँ कि आपने अपने होम फोल्डर में कुछ टेक्स्ट फाइलें बनाई हैं अगर नहीं तो general purpose utilities in Linux tutorial को देखें मैंने पहले ही कमांड्स के अमल दरामद के लिए अपनी होम डायरेक्टरी में कुछ टेक्स्ट फाइलें बना ली हैं टर्मिनल पर यह कमांड टाइप करके एंटर दबाकर होम फोल्डर पर जाएं cd space slash home फिर टाइप करें du space hyphen s space asterisk dot txt और एंटर दबाएं ये कमांड आपको डायरेक्टरी में मौजूद टेक्स्ट फाइल्स और इन फाइल्स के साइज की वजाहत करेगा तफवीज के तौर पर कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें du space hyphen ch space asterisk dot T और देखिए क्या होता है मैं स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ मुख्तसरन हमने सीखा नया यूजर बनाने की एड यूजर कमांड एक यूजर से दूसरे यूजर में तब्दील होने के लिए su command user account settings में तब्दीलियों के लिए user mod command user account delete करने के लिए user del command user IDs और ग्रुप आईडीज की मालूम जानने के लिए ID command file system size और दस्तियाबी जांचने के लिए df कमांड एक फाइल की तरफ से इख्तियारशुदा मुकाम जांचने के लिए यू कमांड अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं इस एल पर दस्तियाब वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाते हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए हमसे रबता कायम करें spoken tutorial project talk a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसायलो तरक्की के कौमी तालीमी मिशन ने आई सी टी के जरिए हिमायत की है मजीद मालूम इस वेबसाइट पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया